¡Bola! गेरुआ सरिया के गेरुआ सरिया बेल गेरुआ सरिया बारी भोला बाबा के दुआरिया कांधावा पर लेके बसा के कांवरिया पैसा खूब ले ले बिया भोला बाबा के देरा न धई ले बिया भोला बाबा के देरा न धई ले बिया संगवा में पैसा खूब ले ले बिया भोला बाबा के देरा न धई ले बिया गावतारी भोला बाबा के लचरिया गावतारी भोला बाबा के लचरिया गावतारी भोला बाबा के लचरिया जाता बारी भोला बाबा के दुआरिया कांधा बाबर लेके बस के कावरिया जाता दे बारावा के साथ बारी हो गेरुआ रंग कपड़ा बंद ले माथा बारी हो गेरुआ रंग कपड़ा बंद ले माथा बारी हो बिका दे बारावा के साथ बारी हो गेरुआ रंग कपड़ा बंद ले माथा बारी हो डीजे पर खूबे हिलाबे कमरिया डीजे पर खूबे हिलाबे कमरिया डीजे पर खूबे हिलाबे कमरिया जाता बारी भोला बाबा के दुआरिया